Eh, Diumenge 24 de juny i durant tot el dia, diverses associacions protectores d'animals, com el Club de Cat, de Galgos, Veu Animal, Sosurones, Amics Acollidors de Brera, El Jardinet dels Gats, La Noguera, PAP, ProGolden i APAEC participen a la Festa dels Animals dins de la Festa Major del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El programa de la Festa dels Animals inclou estants d'informació de les associacions protectores, passarel·les d'animals en adopció, concursos, una xerrada sobre teràpies naturals en animals i una altra sobre la problemàtica de la tinença d'animals exòtics a Catalunya. Eh, nosaltres som un grup de voluntaris de protectores d'animals que eh, tenim la intenció de, de fer arribar a la gent del barri, sobretot, la, la problemàtica de l'abandonament dels animals. Hi ha molts animals que s'han abandonats, eh, que estan abandonats, tancats, com gossos, fures, conills, eh, lloros, tot tipus d'animal, i el que volem és que la gent sàpiga que existim, que tenim molts animals en adopció i que no és necessari anar a comprar cap animal en lloc. Eh, durant tot el dia d'avui tindrem les eh, associacions protectores que hem vingut, tindrem un stand informatiu, aquí podreu rebre informació del que vulgueu i farem una passarel·la d'adopció, aquest matí ja l'hem fet, i aquesta tarda tornarem a fer una passarel·la amb animals en adopció, hem fet un concurs de mascotes de, de barri, del barri de Ciutat Vella, i aquesta tarda també tenim dues xerrades molt interessants sobre teràpies naturals amb animals i una altra d'animals exòtics i durant tota la tarda pintacares pels nens.